desisti da Quest TV e eu tenho alguns motivos para isso, cara. E enfim, cara, o que aconteceu? Você que é um pouco mais antigo do canal, você já deve saber que eu tenho um canal na Costa TV, certo? O meu canal, inclusive, você que quiser pesquisar aí, é The Gamer no hum, cara, o nome desse canal. Eu tinha um canal lá na Costa TV, eu desisti dele, não tô postando vídeo há muito tempo já, cara. Eu vou te contar aqui bem rápido, esse vídeo vai ser um pouco mais rápido, mas eu vou te contar o porquê eu desisti da você ver, velho. Meu motivo é muito simples. Eu não gostava do meu conteúdo lá, tá ligado? Eu amava fazer vídeo lá no começo e então tal. Beleza, beleza, beleza. Mas eu não cresci de jeito nenhum. Eu continuei com 9 inscritos na 90, não é 900, na 9 mil, na 90 mil, no, 9, 9 inscritos. Eu não cresci, tá ligado? Esse que é o problema de você a todo mundo, ninguém ganha avião nenhuma, todo mundo ganha migalha, tá ligado? E aqui eu também percebi que era mais ou menos uma furada e que você não ganha muito dinheiro lá, tá ligado? Que isso que o detetive youtuber, que esses caras falaram que não ganha dinheiro, que contente com TV. Esses caras falavam, né? É fake, tá ligado? Você não ganha por dinheiro, velho. E eu também prefiro o YouTube, cara. O YouTube acho muito mais legal. Esses são os motivos por qual eu desisti, cara. Inclusive, tem um vídeo do Tio Sam e um vídeo do Enxi Explica um pouco melhor sobre isso, né? Porque essa plataforma não é tão boa, cara. E é aquilo, velho. Eu acreditei nessa farsa. Faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, cara compartilha pra mais gente, até porque 500 inscritos eu solto potencial, velho. Tem então é gente, tchau, galera.